hello guys welcome back to my channel this is Bittu आज हम जूनियर एनटीआर का स्केच करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड